दुनिया और आज हम आपको लेकर चलते हैं हॉट दुनिया में जहां आपको कई हॉट मलिकाएं नजर आएगी एक तरफ प्रियंका चोपड़ा नजर आएगी तो दूसरी ओर आलिया भट्ट तो एक और दीपिका पादुकोण लेकिन आज हम बात करेंगे बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री दिशा पठानी जो कि इन दिनों काफी सुर्खियों में है दिशा पठानी एक नया जलवा बिखेरने आई है बॉलीवुड की दुनिया में और हॉट सीन्स में उन्होंने फोटो शूट किया है हॉट सीन्स के साथ साथ वे लाल बिकनी में अपने लुभावने रूप को दिखा रही है लाल बिकनी में उनका फोटो गजब ढा रहा है आप देख सकते हैं तस्वीरों को कि किस प्रकार दिशा पठानी अपने हॉट शूट्स में नजर आ रही है और रेड बिकनी में अपना अंदाज और जलवा बिखेर रही है बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री दिशा पठानी का नया एक जलवा इन दिनों सामने आया है जिसमें भी लाल बिकनी में अपने लुभावने रूप को दिखा रही है लाल बिकनी में उनका फोटो गजब ढा रहा है और सोशल मीडिया पर वायरल हुई इस तस्वीर में वह बहुत हॉट लग रही है दिशा पठानी की एक सबसे बड़ी विशेषता यह भी है कि उन्हें सोशल मीडिया पर हजारों लोग फॉलो करते हैं और उनकी कोई भी तस्वीर थोड़ी ही देर में वायरल भी हो जाती है दिशा पठानी के बारे में यह भी कहा जाता है कि मैं जानती है कि अपने आप को किस तरह से प्रस्तुत किया जाए